аналар отына свой огород келіңіздер ойнаңыздар ұтыңыздар мына шарик шарик шарик ойнап ұтыңыздар келіңіздер чоңыз келбейсіз бе чоңыз чоңыз келбейсіз бе бір шарик ойнап кетпейсіз бе мына ұтып кетпейсіз бе мына бақытыңыздан саламатсыз ба екен саламатсыз ба келіңіз ойнаңыз ұтыңыз сіздер алдайсыңдар да енді алдамаймын чоңыз алдамаймын көз алдыңызда тұрады мына стакандар шарик а мен не қылам бір шарик бар қайсы стаканның ішінде екенін табасыз шариңе вообще бар ба бар мынакі егер тапсам не болады тауып алсаңыз мың сом ұтасыз сразу бересіз сразу берем. таппай қалсаңыз сіз маған мың сом бересіз көрдіңіз ба Баштадық анда. Мұны жылдырамыз, мұны жылдырамыз, мұны мұны мұны жылдырамыз, мұны жылдырамыз, мұны мұны мұны мұны мұны мұны мұны мұны мода бар, көріңіз мода жоқ. Мұна қайсысында мұна? Так. Қайсысында? Давайте мұны мода о жоқ таппай қалдыңыз <laughs> мың сом сізден келіңіз стаканды алып қой таңдаңыз эконом бөлімінен мода ал білсің ашпайсың жоқ <laughs> банкрот деп қойды африз жылуын Так, так, так, давайте мое начало. Давай. Все? <laughs> Давайте. Ну, по... Сейчас, Вы, меня сейчас, много нет, полтинник пойдет? Давайте. Подожди. Все. Блять, вот мне. Нет, спасибо. Мне, мне на дорогу. А, спасибо. Это, вы знаете, мы просто здесь съемки делаем. Съемки делаем. А, а, а это... вот. Не, не, не, не, это просто <laughs> все. Молодец. Держитесь так. Я штуки не было. Да. Все, <laughs> все, отлично. Не надо. съемканы бұзып қойды шындап эле ишенип кетті окшойт келіп ақша утуп баштады бизден кеттік пе